ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਚੱਲਾ ਜੇ ਹੋਈ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਇਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ